طيب بسم الله الرحمن الرحيم على الرحمن مدعو الله ان يعني احنا فتحنا الباب بتاع ال registration اللي خرطوم وقلنا انه المساهمات هي المدخل لحضور TEDx خرطوم السنه دي knowledge to action احنا عاوزين نعرف معارفنا نحطها في actions في ارض الواقع يعني فعشان نعمل كتاب زي ده قلنا انه آه، لازم كل زول يجيب له مساهمه ذات قيمه عن حياتنا السودانيه عن عاداتنا عن اكلنا عن شرابنا عن اخره عشان تنطبع في كتاب كامل اسمه knowledge to action TEDx اكتوبر 2013 فمن ضمن الحاجات اللي بدأنا نعملها بدأنا نعرف انه كيف ممكن نلعب الموسيقى آه الالات السودانيه آه زي الكمان مثلا فمعنا آه حسام حسام عبد السلام كان في TEDx خرطوم 2012 قدم عن آه المشروع بتاعه الموسيقي فحسام آه حسام حيورينا كيف knowledge to action كيف تلعب الكمان ça. آه، ده القوس ده اسمه القوس دي كمان القوس آه، عنده مسكة محددة في الفتحة هنا أو هاي بحط الأصبع الكبير هنا كده آه، الأصبع الصغير هنا الأصبعين دي ضغطته كده في مسكة محددة للقوس عشان بعد ذلك الحركات تكون ماشية يعني حرة دي مسكة هنا في الصعيد الصعيد الشمال في تحت الرقبه كده المفروض اليد الشمال برضه تكون حره اليد الشمال تقعد هنا كده تمسك هنا عشان بعد ذلك تشتغل على دي إيه اسمها لوحه الاصابع طيب مثلا مسكت الغوص مسكت الكمان هنا الوتر اللي انا محتاج اشتغل فيه هاضغط عليه بالاصبع بالاصبع طيب مثلا كده دي اصوات كل واحد لا صوت صوت مثلا طويل جريتها بقوت جريتها واحد اصوات مقطعه في اصوات ثانيه بتطلع بالضربه بتاعت الاصبع اسمها بازدقاق مثلا طيب آه الكلام ده هيتواصل احنا عاوزين نعرف الكمان وغير الكمان آه في شنو ثاني؟ الكمان آه،, آه آه البيانو الدلوكه النجاره الطنبور النحاس كل الالات السودانيه دارين نعرف عنها ممكن تسجلوا انتوا الفيديو وترسلوا لنا عشان تكون